今天分享的是外转柱一款的，继承了精细的涂装，加合金部件，特别有质感，拿在手上挺有分量的。两侧裙摆是合金部件，头雕可以发光，可以三百六十度活动，腰部可以三百六十度活动，手臂为齿轮关节，可以三百六十度活动，腿部也有齿轮关节，活动性和稳定性很好。搭配的能量枪也可以发光。